Ciao, vediamo se è vero quello che ho visto. Avrò cura di te. Coca-Cola, ruggine, verso un po' di Coca-Cola. Spugnetta. E strofino un po'. La lascio agire Coca-Cola, vi eh. faccio vedere che Coca-Cola. Comunque Coca-Cola. Sempre bevuta. Guardate, spugnetta normale per lavare i piatti. Eh. Che cosa ci beviamo noi? Ma si può. Avrò cura di te, dice. Voilà. Dovrei farla tutta. Comunque la ruggine è venuta via.